40 долларов мне удалось заработать, используя данный метод. И да, кстати, сейчас 41 доллар 39 центов на моем балансе в биткоинах, потому что биткоин сам по себе всегда растет, и это, можно сказать, инвестиции без каких-либо вложений. И не пугайтесь слова криптовалюта, потому что в данном видеоролике все будет от А до Я, и также будет вывод средств. Всем привет, и сегодня я покажу вам, как вы можете начать зарабатывать деньги в интернете без каких-либо вообще вложений, то есть с нуля как новичок и не имея никакого опыта. Я в данном видеоролике покажу, сколько я уже заработал, точнее сумму, которую я вывел также я выведу еще новую сумму, которую уже заработал. Научу вас зарабатывать, покажу, как можете больше зарабатывать. И самое интересное, то, что я вкажу один из результатов э, зрителей, который просто взял и сделал так, как я сказал, и уже зарабатывает деньги. Поэтому данный видеоролик будет крайне интересным и очень познавательным. Обязательно досматривайте его до конца. И я покажу, как вы можете начать зарабатывать деньги в интернете уже прямо сегодня. И причем достаточно хорошие деньги в интернете. Что ж, давайте скрутим. Для этого нам нужно будет сделать одну простую вещь. Нам нужно будет написать в поиске Telegram, потому что мы будем зарабатывать через Telegram. Это не требует никаких сложных усилий. И вам не придется регистрироваться на разных сайтах. Да и вообще, в принципе, супер простой способ начать зарабатывать можно уже прямо вот через Telegram. Мы скачиваем Telegram или можете воспользоваться веб-версией Телеграма. И спокойно здесь тоже пользуйтесь. То есть из телефона сможете пользоваться, и планшета, и с компьютера. Главное скачать Telegram или в облачном варианте через webtelegram.org. Здесь войти или зарегистрироваться уже в зависимости от того, есть ли у вас аккаунт. Мы входим в Telegram и мы будем использовать данного бота, который действительно платит деньги. Я покажу, как я вывел деньги, выведу же деньги еще раз. А, покажу, конечно же, куда их лучше уводить. И все будет сегодня в данном видеоролике. Как вы можете, главное, больше заработать, вы тоже все увидите. Здесь мы пишем старт, когда вы заходите в данного бота, мы запишем старт. В принципе, у вас сразу будет написана кнопочка начать. Здесь подписываемся на два канала их, чтобы пройти верификацию, то, что вы настоящие пользователи. Далее здесь мы можем нажать кнопочку «Получить бонус». Здесь мы сможем получить совершенно бесплатно бонус раз в 24 часа. Да, и такой способ дополнительно забрать какую-то сумму денег. Что ж, выбираем любую здесь отметку, к примеру, вот это. И смотрите, на наш счет Э, доставилось 281 сатош. Это настоящие деньги, которые мы сможем потом выводить. Да, все деньги вы сможете вводить. Для того, чтобы здесь начать зарабатывать, мы должны здесь нажать на кнопочку «Пригласить друзей». Да. Смотрите, нам дадут 1000 сатош за каждого приведенного нам пользователя. Я покажу, как можно приводить максимум пользователей. То есть, не просто там сколько-то, 2-3 человека, а тысячи, сотни человек, чтобы заработать уже достойную сумму и, и спокойно вывести ее. То есть, смотрите, это и есть наша ссылочка. Вот эту ссылочку мы должны скопировать. Просто берем вот так ее, выделяем. Да, я оставлю в описании видеоролики э, ссылки. Там будет и реферальная ссылка. И не То есть копируем вашу вот здесь ссылочку. Все. И смотрите, за 0.22 за регистрацию. Каждого пользователя мы сможем получать 0.22 цента. Это очень большая сумма, теперь нам нужно будет найти пользователей. И, конечно же, я помогу в этом вам, я лично помогу вам. Я сделал за вас всю работу. Вам останется просто сделать, просто копировать и вставлять и зарабатывать деньги. Ничего больше от вас не требуется. Если вы хотите, вы начнете это делать и зарабатывать уже прямо вот сегодня. Далее нам нужно будет зайти на сайт, который называется blockchain.com, здесь зарегистрироваться, это у нас э, платежная система, наш кошелек крипто. Мы будем получать в криптовалюте, в биткоинах деньги. Да, здесь нажимаем регистрация и регистрируемся в данном кошельке. Это все очень просто. Буквально за 2 минуты вы садите свой спокойный счет даже быстрее. Я уже авторизирован и как можете видеть на моем счете балансе 40 долларов 96 центов. А давайте обновлю здесь страницу. Это те деньги, которые я уже выводил с данного бота. Действительно, выводил с данного бота. И я сегодня еще раз при вас выведу деньги. И самое интересное, что получаем мы их реально в биткоинах. Видели, у меня было 40.96, а сейчас 40.99. Потому что мы буквально инвестируем эти деньги в биткоин. А биткоин, видите, он растет, растет, было вот такой. Соответственно, если вы заработаете 100 баксов, то потом у вас может быть неожиданно 200 баксов. И вы сможете спокойно их э, вывести и так далее. То есть они уже будут находиться на вашем кошельке. Далее здесь нам нужно будет сделать очень простую вещь. А, нажать кошельки и адреса. Здесь мы видим наш биткоин, видите, наш баланс биткоина. Здесь мы нажимаем «Управлять». Далее здесь нажимаем «Копировать любой адрес», то есть это наш адрес биткоина кошелька. Также данное приложение можно скачать спокойно на телефон blockchain.com. Этот, у них есть приложение на телефоне, вы сможете его скачать и создавать разные кошельки. Все, мы скопировали наш счет, далее заходим в бота. Здесь мы нажимаем «Мой кошелек», и нажимаем здесь вывести. То есть можете видеть, что у нас уже здесь 0.03 биткоина, 0.038 биткоинов. То есть нажимаем здесь кнопочку вывести и вставляем наш адрес. Вот и есть наш адрес, на который нам придут деньги. Отправляем его. Далее нам нужно будет ввести сумму, которую мы хотим вывести, а конкретно вот это мы прямо вот так ее копируем и вставляем вот сюда. И смотрите, заявка у нас успешно уже сформирована. Также нам когда выведутся средства, напишут об этом здесь или даже могут в личные сообщения написать, чтобы вы, к примеру, оставили отзыв о том, что данный бот платит деньги. Смотрите, я написал 425, и оно не уводилось. Я написал 424, то есть на какую-то одну мили целую э, меньше написал, и у нас заявка успешно сформирована. Нам осталось просто подождать вывод средств, осуществляется он в течение 48 часов, и мы сможем получить деньги на наш баланс в биткоинах. То есть вы сможете спокойно инвестировать деньги в биткоины совершенно без каких-либо вложений и зарабатывать деньги. Но теперь, конечно же, одна из интереснейших частей данного видеоролика, я покажу, как человек, который смотрел видеоролик, где я рассказывал, как можно зарабатывать, вы сможете, конечно же, благодаря моей помощи, с помощью данного видеоролика тоже заработать. Смотрите, одним из советов данный человек просто взял и сделал, как я ему сказал. Точнее, как я вам всем сказал сделать. Просто взять и загрузить мой видеоролик. Как можете видеть, это мой видеоролик. Здесь я снимал один из видеороликов, который я сказал, что вы можете скачивать. И человек просто взял и вставил ссылочку здесь. И так он привлекает сюда поиски, смотрите, 632 просмотра на данном видеоролике, который я разрешил просто брать и перезаливать любому человеку на YouTube. То есть вы тоже можете взять и пересадить данный видеоролик и вставить ссылочку в описание. И к вам будут переходить люди, и вы сможете зарабатывать деньги. Это очень простой способ, вам ничего не нужно делать, просто взять, сделать свое название, скопировать мое название, э, взять какую-то заставку, скачать заставку и загрузить на YouTube и вставить вашу партнерскую ссылочку и зарабатывать деньги уже прямо сегодня, как, к примеру, сделал данный человек. Да и не только он, где-то еще затерялись какие-то видеоролики. В принципе, вот один из образцов, как сделал человек, просто перегрузил мои видеоролики, мой видеоролик и заработал денег. Вот смотрите, как я вам и говорил, с вами связывается один из менеджеров, а, администраторов данные бота, данного бота, и мне действительно вывелись деньги, это было не сегодня, это было 3 августа, я сделал скриншот и написал отзыв, потому что данный человек написал мне, что он совершил вывод на мой кошелек, то есть вас даже об этом предупреждают и просят написать отзыв. Все как здесь, как вы видите, все так и будет у вас происходить, если вы начнете зарабатывать, используя данный метод.